皆さんこんにちは総括ナビゲーターのけいこです今回はトラックやバスなどの商用車を中心に仮装や修理車検などを手掛けている朝日自動車ボディさんへお邪魔します約 1万3000平方メートルの敷地内で板金整備木工塗装に一貫して対応できるのが強みの朝日自動車ボデーさん従業員数は70名で社員の平均年齢は34歳と若く活気にあふれていますお客様にとって商用車は収益を生む重要なツールそこで会社を挙げて徹底しているのが時間厳守だそうです 商用車は1台1台修理整備内容が異なりますが各種専門設備最新設備を備える朝日自動車ボディさんは修理完了までの工程を全て自社の工場内で一貫して行うことができます時間を守ることでどこよりも速いスピードで安心安全とともにお客様にお引き渡ししていますそれでは 朝日自動車ボデーさんの各種専門設備最新設備をピックアップしてご紹介しますまずは整備のご紹介日中3中4中リフトを備えているので大型バスやトラックなども安全にリフトアップすることができます次は塗装のご紹介大型塗装ブースを3機備え小型乗用車から 型バスやトラックなどを塗装できますそしてその他に 3DCAD も導入しています朝日自動車ボデーさんは各種専門設備最新設備を導入しながら働きやすい環境を整え時間厳守を徹底することで社員の業務効率化にもつながり高履歴を出し続けています経営数値を明確にし情報を共有することで意識を高め 正当な対価を社員に還元していますまたワークライフバランスを保つ一環として水曜日は農残業デーを設けておりプライベートの時間も充実させることができますゴルフコンペやハーレーツーリング釣りなどの社内イベントを定期的に開催し社員同士の交流の場も設けていますこれからの朝日自動車ボデーさんは モーターリゼーションの狙い目であるアジアでの進出を計画しています朝日自動車ボディは未来を見据え海外展開を図りグローバル企業として成長し世界へ羽ばたいていきます